coisa linda, né? O Tavares, que coisa linda. O tá morrendo no meu, meu, meu DM. Isso é a coisa mais linda que eu já vi. Também que eu consegui salvar, eu acho. não fossem essas estes aqui de no saco. <laughs> É, todo mundo tem a mesma skin, todo mundo tem a mesma skin. Verdade. oh, dá pra ser sério no meio. Quer dizer, eu vou empurrar eles. Beleza, vai, no meio. Um três. Um. Eu tô... Um, dois, três, vai. Errei. <laughs> <laughs> que lindo. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem todo mundo aqui, fica todo mundo aqui. Eu quero, tipo, jogar vocês no void. Vai lá, fica, fica todo mundo. Fica todo mundo aqui, ó, fica todo mundo aqui com os enraios. Fica todo mundo aqui com os enraios. Eita. Fica todo mundo aqui com os enraios, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. <laughs> Abate duplo? Abate triplo. sterben nicht.